और न तू हम जानो और न पहचानो हम तुझसे कई बीस हजार रुपया उधार दो दियो तो नहीं हम पूछी दियो नहीं और जब चील पहचान लग दियो ले राजा ले राजा ले तब वही हाँ। सोचो